做。 Jesús. Olá, eu sou o Hélio. Eu sou a Viviane. Bem-vindo ao nosso canal. Se gostou da música aí, pode compartilhar aí, nos apoiar aí com like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para nos apoiar aí. Muito obrigado. Obrigada.